Mhm, mh. Türkei ist viel. Die würden dir sagen, nimm mit, Thomas, nimm mit. Sofort mitnehmen. Ach, wirklich? Warum? Zum, zum was? Ja, für Mais und so. Wenn oh ja. Das sehen unsere... Oh. Wo ist der Tabak? Da musst du probieren. Hm. Komm doch, nimm den Tabak. Ja. Smoking. Smoking. Tambako. Probieren? Ja, probieren. Einrollen. Ja. Dicoba dulu. Cok. Bisa bikinin. Mari, mari, mari. Mari saya bikin. Eh, Gon. Mari sampai nyari promosi yang tadi 5000. Cigarette. Ja, das ist ja direkt vom Feld, ja, und ein bisschen getrocknet, ja sozusagen Rauchgras. ja, Rauchgras, genau. Ja. Lemas, lemas, lemas. Rauchgras. Nach Gras. Lemas. Lemas? Ja. Meint er, lemas heißt leichter, leichter. Berlalah datar So, so Feuerzeug brauchen wir. Nee, nee, Birgit, nee, nee. Nee, Birgit, Birgit, lass singen. Zieh mal richtig durch. Zieh mal richtig rein. Wie geht das? Und? Schmeckt das? Mein Gott, da. Oh, doch, Es brennt noch nicht, vielleicht Tabak brennt noch nicht. Ja. Yang Jerman. Yang Jerman. Wie Mais? Wie Mais? Bei uns das aber der Mais Papier Geschmack hat. Ah ya, ya. ya. Apa Ling? Apa dia bilang? Nuh, rasa rasa kertasnya, <laughs> rasa gitu. What is this one? Stranger? It's lion. Ach, this Nein. ist Kautabak. Mama, yeah. Mama. Yeah, yeah, yeah. This is Kautabak. Jetzt kommt zur Kaue. <laughs> Nein? Und schmeckt dir? Thomas? Hat nur einen Groll und weg. Gratis. <laughs> Gratis. Riecht wie ganz normales Heu. Ohne Filter, ne? Es ist selber, ne? Eine sama ya yang Ada lain-lain. lain Na, das ist anders, ja. Vielleicht so anders Geschmack, ja. Tuh. Nah dia enggak kuat yang cewek merokok. Ker anu terlalu keras. Lemas-lemas gati. Keras. Lemas sih. Können wir das ausführen? Ja, oder darf man. Das, äh, Hasch oder was? Nein, also das kann man schon. Ja. Das ist normal Zigarette. Ja. Willst du kaufen oder wie? Wollen wir was von wie viel? Berapa harganya? Pira, pira sedang ambil. Enggak, Sa. Pira, vil, wie viel? Wie viel willst du? Ja, wie viel? Wie viel? So eine kleine Tüte, wie sie da hat, Machen wir neu. Soll mal umfüllen. So, mit, mit Papier auch dabei. Ja, ja. Sepuluh ribu? 10.000 Rupias, ja. Gras. Gras. <laughs> Ja. Das ist wieder Mais. Das, das ist 10.000, ja. Ja, das ist gut. Paper, Paper dabei. Ah. Papier auch dabei, ja. Biasa kasih. Sepuluh ribu. Yang beli ampuh. Ampuh. Akhirnya lu lalu nih. Lalu. Belum beli kumpi. Ya, dan bau bis dan. Udah mulai baru nih. Ya. Iya. Thank you very much. Komm mal her, ja, zum Rauchen du. Ja, ja, ja, ja, so ist das. Okay, ja? Wo war der hinten schon? Waren wir doch. Ja? Da waren wir. Aber sind doch wieder rübergegangen. Willst du da auch wieder rein, oder wie? Ja, ist gut. Können wir? Ja, ist gut. Jetzt kann man sich auch richtig reinziehen. Bambu putar. Aber dabei, das ist so der Stoff, das ist die Traktion. Der Arbeit.